気がついたかいここうん狭間の世界とでも言っておこうかどうせ君に理解はできないし 説明しても僕が面白くない何者だそれが重要なことかな自分は誰なのか覚えている俺はまあ登りたまえただし気をつけたまえよもしここから落ちてしまえば無に帰るだけさ そうだいいぞ自分が何者であるかよりも君には先に進まなければならないゆえんがあるたとえそれを忘れていても君の中の炎は消えてはいないその調子だよアスラアスラ こやつらがこの地にあふれし不条傲慢どもよ見事打ち去ってみせい 攻撃を食らってみろ何をしておるかまずは攻撃を食らってみろ何をしておる 承知だやるではないか調子が出てきたかだが暴れるところは採用できる相手の出方に合わせて反撃してみせろ 注視してみろそうだその調子だははやるではないか拳は接近戦だけだと誰が決めた叩き落としてやれ の調子だやるではないかやるではないか少し稽古をつけてやろうこれを撃ち落としてみせ

ぶってきよったわその力量我が直接確かめてやろう限界を超えて逃げてみせ ではないかお詫びだ <laughs> それでこそアスラよ。 <laughs> 俺の名はアスラそうそれが君の名さアスラ 逆と破壊しやうすら滅裂 られ殺されたまさかアスラ様が反逆神皇が反逆者アスラドのご老臣反逆反逆だ反逆者 反逆者アスラは撃ち滅ぼされたゼウスは世界を救うと言っているけれどそれでいいのかい その犠牲になってこんなところで死んでいる場合じゃ <laughs> やめろえどうした気に触ったかいお前じゃない僕じゃない泣き声が 鳴き声何も聞こえるはずはないよこの狭間の世界ではね 君の生きる世界だよそうそう時間は1万2,000年ほど経っている君たち神にとっては大した時間じゃないだろう <laughs> 世界を救うだとただの地獄だ。 奴らが目覚めたのは彼が死した時より1万2000年もの歳月が過ぎた時代しかし変わらず世にはびこるゴーマゴーマが人々を襲いその命を奪い始めた時かつての八神将ワイゼンが兵を率いて現れる